Берем еще две резинки, накидываем на там, где у меня розовая резиночка. Потом проводим крючок через вот этот крестик. Аккуратненько. Чтобы ничего не слетело. Здесь у меня немного поправочка должна быть. Еще раз берем, скручиваем двое. И здесь делаем крестик. Берем две резинки накидываем на розовый столбик, проводим через середину вот этого хрестика и выводим то, что мы только что накинули. Вот так вот закручиваем и надеваем на, наискосок. Теперь нам надо еще вот так вот сделать до конца вот этих резинок. Я, конечно, вам забыла предупредить, эти резинки даже сейчас не обязательно делать. Я их просто так накинула, и мы их сейчас снимем. У нас должно быть только 4, по 4 резинки на столбике. И берем еще одну, вот, две резинки, скручиваем, делаем крестик из них. Еще две резинки берем. Надеваем на этот столбик и э, заводим вот сюда крючок. И выводим эти две резинки. Теперь я их закручиваю и надеваю вот сюда. Теперь мы должны вот начинаем отсюда и скидываем эти белые резинки на середину столбика. Вот эти четыре резинки. Берем снизу и скидываем на середину. Это мы скидываем начиночку. Из этих рядов. Все начинки мы должны скинуть на середину. Так вот, верх мы почти сделали, нам осталось сделать таких два ряда обыкновенных. Берем две белых резинки и накидываем их по всему периметру. Дальше накидываем. И так до конца начала. Вот сюда на этот столбик делаем. накинули. И вот вы видите, вот здесь две резинки, ну даже четыре резинки. Их надо скинуть внутрь. И немного их вытягиваю, чтобы не было видненько. Тут все-таки по две, по четыре резинки. На крайних столбиках по две резинки, а внутри по четыре. Чтобы было удобно, мы переворачиваем станок и продолжаем скидывать дальше. Вот сделали и последний столбик. Вот, начинку, то есть верхушку мы уже вот сделали. Э, пока она не образовалась, и мы, она сейчас не образовалась, и мы должны сделать теперь основу вот эту. Вы, можете выбрать черным цветом или другим цветом, но я выбрала вот таким цветом, потому что у меня уже этот есть. Накидываем а, два, ну, э, один обычный слой. Все резинки опускаем вниз. накидываем две резинки на станок. По две. По всему периметру вот так вот накидываем две резиночки. Вы видите белые резинки снизу, их там по 4 или по 2 штучки. Мы их должны скинуть внутрь. Скидываем все белые резиночки внутрь, снизу. Там их по 4 по 2. Для удобства переворачиваем станок. Сейчас у меня не захватилось. Мне надо сделать еще такой. Скидываю Вот. И продолжаем. У меня еще тут два столбика. сделали. Теперь нам надо еще сделать 4 э, таких ряда. Мы будем делать их с вами. Накидываем везде по 2 резинки по всему периметру. накинули, это вот такой первый накинули ряд. И скидываем все четыре резиночки. Они уже у нас цветом вот этих суш. Не белым, а другим цветом. Видите, у нас уже сужается оно, и мы должны будем вытолкать это вверх но ну, не сейчас. Делали и последний столбик. Там у меня везде по 4 резиночки. все резинки опускаем вниз. Еще нам надо сделать таких три ряда. Раз. Два. Одну сторону мы уже сделали, теперь делаем вторую сторону. Если у вас сломаны крайние палочки, вы можете сделать на середине это. Вот мы сделали, и теперь скидываем все четыре резинки внутрь. станок непрочный, он постоянно слетает. Это все мы скидываем внутрь. И сейчас мы, э, когда скидываем, можем уже попробовать вытолкнуть нашу начиночку. Мне осталось сделать два ряда и выталкиваем. Она у нас еще не выталкивается. И вы должны, и не волнуйтесь, что она вот такая прямоугольная, а потом она возьмет форму и станет круглой. Сделаем еще два вот таких ряда. все четыре резиночки, которые у нас в самом низу, внутрь. еще надо э, сделать вот таких вот два ряда. Опускаем все резиночки вниз, чтобы они нам не мешали. И накидываем. Попробую еще раз это вытолкнуть. Вот, получается, видите? Потом, когда мы это будем все носить на резинку и закреплять, э, она возьмет э, форму и станет немного больше. сделали и скидываем все четыре резиночки внутрь. повернула стороной к себе, чтобы мне было лучше видно. Вот. Получается у нас вот такая вот суши. сделать еще один такой ряд, и сможем уже, уже снимать резиночки со столика. А если уж вы хотите сделать вот такую длинную сушу, вам надо сделать еще два таких ряда. Мы делаем один, э, ну, один, а вам надо это сделать и еще два. То есть три. что мы закончили самый последний ряд и скидываем все четыре резиночки внутрь. Подтягиваем вот так вот. Переворачиваем. вот они берется, Вот так вот. Наконец-то мы доделали это. Теперь нам надо э, вот э, накинуть две резинки, взять две резинки и накинуть их вот на именно на этот столбик. И все резинки, которые находятся внизу, скинуть на эти две резинки. Теперь берем эту резиночку, снимаем с этого столбика, накидываем на этот. И эту резиночку тоже так же само делаем. Все резинки, которые находятся внизу, скидываем внутрь. Берем опять же эти две резиночки и надеваем на другой столбик. Все нижние резиночки скидываем внутрь. С этой стороны и с другой стороны. У нас уже образовалась вот такая вот ролл. сейчас это не, немного неудобно делать. И последний слой мы скидываем все четыре резиночки внутрь. На двух станках, э, рядах у нас остались две вот таких резиночки. Мы их надеваем вот так вот на крючок. Эту резин, э, две резинки и две резинки. И из них нам надо сделать петельку. Задние резиночки скидываем э, вперед. Сейчас мне неудобно делать, потому что много очень резинок. И я, чтобы не порвались резинки, возьму еще две резиночки. Вот так вот их натяну и скину вот сюда все резинки. Конец на, на крючок. И вот получается у нас вот так вот. Чтобы оно не торчало и не было вот таким как брюком, мы заводим вот сюда, вот сюда крючок и выводим его вот из этой дырочки. Теперь мы должны этот, э, эту петельку завести внутрь. И выводим. Она у нас э, осталась вот, вот так. Получилось вот так два ролла. Ну вот, и э, наконец-то мы доделали наши роллы, и сегодня мы вынуждены попрощаться. В следующее видео я буду плести мороженое. Пока-пока!